Kaixo denoi, de prodi atxizketan, eta beno, hamen gera 2018ko otzaieko bazkiden zozketarekin, en, bueno, beste hil bat pasatu da, eta zozketa itea tokatzen da, en, baina lena lehenagotik eh, gogoratzen nahi dut. Ba, bueno, bazkidez diden ei, nola funtzionatzen duen honek, e, ba, bueno, bazkietza egin behar da lehenik eta behin gemera untzian, bazkide izateko amarre euro ordeintzen da, eta bueno, diro horrekin, ba, pixkate eh, gemi proiektuari launtzen diozu, aurrera tenatzen. Eta horrek ze abantai ematen dizkitzu, ba, bueno, adibidez, eh, orain ez, ikusten nahi zetena, ez, hilero urtebete bazkietzak urte irautzen du, eta eh, urte horretan zehar, amabialdiz aldiz partez hartzeko e, aukera dokazu, eta, bueno, tokatzen ma zaizu, en, horrealdean daukagun jolasen zerrenda luze batetik eh, bat aukeratzen duzu, eta bueno, hor guztokoena, eta horrez badago, ba bueno, itzein dezakegu antzekoren bat, eh, edo puntu medion bat eh, topatzeko, eta eta hori da, eta gero bestia bantai batzuk, ba, zerbitzaria jartzen ditugunean horri aldean, ba, beti ere, en, akzesu preferentia izango dute, en, bazkideek, eta, bueno, beste zenbait, e, zenbait ezaugarri oraindik etortzeko daudenak. Baina, bena, gehien bat da gure proiektuari bultzada emateko. Eta, bueno, aprotxatu zute, jolaz bat irazteko hilero. Eta, bueno, bueno, ikuste zute, haue dira ilonetako parte hartzaileak, usten dituzute, haue txendira. dira. Eta besterik gabe, ba, zuzketari ekingo diogu. Zorterik honen apa dizuet guztioi, eta, bueno, ean orden irabazlea. Bale, ba, lehenengo bazkidea da, lehenengo zenbakia daukana irabazlea. Zorionak emendik, eta, bueno, zurekin kontaktuan jarriko gara aukera ezazun zejolas nahi dezun. Eta, bueno, beste hoi esan lasai egoteko, beste hietan parte hartu zakezute, orain diba hogazute aukera jolazatokatzeko, eta ea ur urrengoan sorte gehiago daukazuten. Ale, urren arte...